Ferne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne, steht sie noch davor. So wollen wir uns wiedersehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lily Mai, wie einst Lily.